Fala aí galerinha Beleza? Eu liguei a câmera agora que eu automaticamente eu lembrei do, meu colega era blogueirinho E postava vídeos no YouTube Ah, eu não sei você mas eu acho o termo youtuber quase pejorativo. Puta que pariu, velho. Aí eu digo a eles, ó, eu faço vídeo, eu guardo no YouTube porque não dá pra colocar um HD em casa. Até dá, mas porra, eu já teria lotado. velhinho. É, aqui a gente passa não. YouTube é aquele que quer viver disso, né? Tipo, faz de uma profissão, é ganhar dinheiro. Vou deixar ela monetizando, botei inclusive foi esse ano para monetizar. <laughs> Depois de quatro anos, então quinto ano que eu habilitei só para ver como é que é e também coloquei para não ser inclusivo. Então os anúncios do rodapé, no máximo, tá ótimo. clique se gostou, se inscreva no canal, vá tomar no cu. é <laughs> chato do caralho, véio. Deixa o povo, se gostar, faz o que ele quiser. Todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer. Não preciso ficar dando dica não. Nem mendigando. Coisa horrível. Onde, estou, onde está sua dignidade? de rão. Aí, rão e tá lá atrás, rão. Fiquei rão. E eu na manha, suave. É pelaço. É outra coisa que eu lembrei agora é porque eu não uso mais aquele retrovisor Rizoma, aquela porcaria. Pelo menos que a gente compra, né? Que ninguém comprou original. Todo mundo compra o mais acessível. Rampa vocês. Pra não esquecer. É, o original, você pode fazer isso aqui, ó. Pronto. O bicho pegou o trânsito. Ah, você não quer bater em retrovisor dos outros? Recolhe o seu e a moto estreita. Simples assim. Ô meu tio, faça pelo menos. Me ajude a te ajudar. Não tem que chegar em você fazer. Não. tá? Não tem faixa não, viu? E aí você abriu de volta, já foi, maravilha. Aí vem aqui, ajusto, para Daqui, aqui, daqui já tá certo, já foi. Vai fazer isso naquele X1, <laughs> Ai, ele quando dá um toquezinho no trânsito, maior tristeza, porque ele se ele chave L para dar perto. Ele folga. Dá uma porradinha, ele folga. Se você andar muito forte, a depender do corte que você deu no parafuso, ele folga só com o vento. É uma merda. Se for comprar, eu. Bom. Eu não, né? Que eu não vou comprar mais. experimente comprar o original. Pra ver se ele chama de estilo Rizoma, ou chinês, Piratex, com a, com a lente azul. Ele não é legal. Desgraça. Ficar no meio, viado. esse radar tá aqui de manhã, galera, você passou aqui, ó, Coloca na parede, pronto, tá aqui ele já não pega mais. Todo mal posicionado. Eu parei ficando, não, velho, tá colado, velho. Ainda tem outra falha, só que eu não vou falar aqui no vídeo, porque vou entregar o ouro, né? Mas tem um, rapaz, tem um problema tão grande naquela posição. Meu Deus. Rapaz, os caras ficam muito retardados, velho, colocando ali, velho. Eu não, não, não sei qual é o propósito. Mas não foi bem colocado, não foi planejado, não foi avaliado outras posições. Acho que acharam ali bonito, porque deve passar uma fase, então fica mais fácil para ligar, ou então deve ter uma fibra. Sei lá, deve ter algo, algo, muito legal ali fizeram é, ficaram tão empolgados que nem avaliaram como um todo o posicionamento. Por mim. <laughs> Mas tá uma merda, tá uma merda ali, velho. queimada aí, esse relé não, não pisca assim não. Foi do da lanterna agora, retorno direita, traseira direita do, do caminhão. 9,31 Meus queridos, vamos ficando por aqui, não tem mais nada interessante. Agora aqui em Vestaveiras, uma abriu a bola, agora, agora, agora. Geralmente quando está aqui abre de lá fecha. Fizemos realista. Quer apostar? Quer apostar? Ah, aí, é isso. Ah, ó, o outro não entra, não se joga. Meu Deus do céu. Os pilotos de Rio Vermelho. Então é isso, vamos ficando por aqui. Até o próximo videozinho. Valeu, abraço, tchau, beijo.